Para dik dik dic ma. Ok. Dice así. it. paradigma mastico pálpito Oye, prolífico vivo en un mito mágico Sujeto a un objeto con un sonido muy táctico Mientras corazón, mi corazón se manda un pálpito Buscando el porqué del qué del cual Las sumas y la restas soy, me dan igual No pienso acelerar, tampoco hoy frenar Soy un paradigma maligno, empecé a volar Soy el mismo yodo para tu herida El yo, yo, yo, sube y baja en esta vida El pasado siempre resurge de la ceniza Es como la de Fénix que viene a cortar la línea ya que 一个。 marcando todo mi estilo. Por eso con mis rimas soy yo siempre te derribo, causando un sismo, buscando ser yo mismo en un mundo de cinismo, rodeado de un abismo. Y si fuéramos más trastornados, aunque sea más precipitados, si no pensásemos en el pasado, sino en el presente que se nos está pasando, vamos todos, levantemos un imperio con nuestro nuevo estilo que da poco va queriendo. Con mirarte a los ojos ya te estoy reentendiendo, no es nada de otro mundo el estar enloqueciendo. Pan. ¿Ya está? No, no, mira, sí así. Lamentablemente me entiende, poca gente, pero poca gente solo, es más que suficiente. Suelo ser un ente, a veces muy demente y otras un inteligente que se libremente mi nombre es Alejandro, pero no, no, no, no soy un magno, palpo, raspo, mato, clavo toda letra que hoy estoy pensando. Yo soy un arquitecto y voy a demostrarlo. Mi adicción por las tic tac, ya voy a explicarlo. Para la noche fría, ya estoy bien abrigado y en mi barrio uh, suelo ser muy apreciado. Saben que sueno así, soy todo un frenesí. Gracias por haberme escuchado. Soy Sacode, estoy en lo más Salto, bye. Bombo y caja. Nice le va produciendo.